脊椎压迫案例。那我们请这位李先生出来，把你的症状，然后西医怎么跟你讲，跟大家讲一下啊，大家来讨论你的病情。我是，我本来是一开始是手麻脚麻，然后讲说要是什么症状，就去西医检查，他有没有做很多一连串的检查，最后就是到那个诊断嘛，结果他的判断就是我的颈椎跟腰椎都椎间盘突出。 掐到神经，看报告就叫做你就留下来开刀。因为我听了很多，跟我太太讨论一下。讨论到最后的结果就是，我我不要开刀。 <laughs> 现在的症状就是手虽然没有那么麻，可是我脚下半身就是随时都是麻。新的症状就是脚很胀，走路也很小心，哦，也不能跳。有时候走路的感觉是鞋子。 掉都不知道，神经已经没有知，没有没有知觉一样的。那西医还跟你讲，如果不开刀会怎么样？啊，他说不开刀很严重，他说有时候会瘫痪。西医哈，那个他们会说火会生火，西医的理论就是手麻跟什么？跟颈椎有关。但手麻我看那么多，没有一个跟颈椎有关的，跟体伤有关啊。这个揉一揉就会好。 那你现在手还在麻吗？我现在手指尖是麻的感觉，就是好像我们手去摸冰块一样，重重的感觉。现在还有？现在还有啊，左手已经不能提东西。为什么不能提？啊，就提起来，这个这个筋很酸很痛。那你提的时候是哪里酸？我提的是提中就痛。我们来看看它跟颈椎有没有关？擦腰。你现在这里出力就会。 酸嘛，酸这里，对不对？对。好，那我先帮你按按看，这里痛不痛？微微痛。这里呢？我越来越痛了哈。后面就不会痛。这里就不会了哈，所以都集中在这里嘛。好，这个哈既是诊断，也是怎么样治疗，所以。 跟这里颈椎有没有关？马上就可以答案。来，你放下来，你现在再出力看看有没有比较改善。酸酸酸，没有了。酸没有了。我把你拿掉。医讲的那么严重，说跟颈椎有关，我现在就做给你们看，有没有关？所以异常会不会产生症状？他说这里异常啊，颈椎压迫要开刀啊。 那现在我有没有处理他的颈椎？没有，所以我是处理这里啊。他现在在找痛啊，我知道找不到而已。指尖难麻嘛，对不对？现在指尖哪里麻？指尖是就是最后面都会麻。食指都在麻。我们现在来处理他的指尖看看。这里有，酸，这里酸。这里是吧？这里有酸，啊，这里都没有。好，你现在再摸摸看你这这个指头。 就比较轻微了。你确定了？两手不一样。哦，两手已经不一样了哈。好，那你现在脚是怎么样？脚就是很胀。哪里胀？哦，小腿肚。哦。哦，小腿肚胀是哪里引起的？上背部哎，来趴着吧。这里痛不痛？ 这里我们痛的时候跟我讲啊，这里酸了，这里酸了哈，好。我现在帮他处理的是小腿肚，那有没有效？这样就知道。好，我们起来看看。左脚的轻，有减轻。啊，右脚呢？没有那么胀，没有那么胀哈。 有减轻哈，好，你走过来看看。减轻走路哈，舒服了。哦，现在那个比较踏实是吧？那是不是我这样处理有没有快？